呀，鸭毛婆，哪里人？的哪里人啦？哎嘞，给咱走走里呀！我话车间里摔没啦？哪里？哪里？喂，喂，你谁？ လက်ကောတော့လက်ကောတော့လက်ကောတော့လက်ကောတော့ချက်ရကြရလားချက်ရကြရဘူးရမို့ဟာဒီကွာဒီပေါင်းနေပြတ်သွားပြီဒီရတယ်ဟာဖိုင်လာကောင်းလိုက်တဲ့တာကီးပါကွာချက်လိုက်တော့နေအောင်ရေးဟာရောက်ပြီကျဘုံနဲ့တော့ဘာလို့တာကီးအောင် share လုပ်ပေးနေရနော် share လုပ်ပေးနေ share လုပ်ပေးနေ share လုပ်ပေးနေဟာ လေကိုတကာကြီးကလေရချက်တွက်လက်တဲ့ညံကိုရတာလားသိလားမင်းတက်မြင်လင်းနေမင်းလို့ခုံပြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုအတန်လေးကြားတယ်ချက်ချက်ပြန်လဲအိမ်နေပဲဟဲလေကြွေလာကြွေရလားဘာလဲလဲပြိတ်တဲ့ကြွေတယ်ပဲပါဗျာဟလားရတယ်မင်းအဲ့လိုမခုံဆင့်ပြစ်တာတော့ကပြန်တော့အဲ့အိမ်ကြီးတော့မင်းကိုကြီးနေအောင်တော့နေအောင်တော့နေအောင်တော့ညီမတို့လီအောင်လဲပါလဲပါ Mark the location. အောင်ပါအောင်ပါအောင်ပါအောင်ပါအောင်အောင်ပါဘာဖြစ်နေတာလဲမေဘာဖြစ်နေတာလဲမေကုံမေမေမေမေကုံမေမေမေကုံမေကုံမေဟဲ့လားကိုလီယိုနဲ့ကိုတာကီကိုနှစ်ယောက်ပဲကြံတော့ပါလားချဲဖုတ်တယ်ချဲဖုတ်တယ်ကျွတ်ကျွတ်ပြောကျွတ်ပြောသွားရောကျွတ်လေးအလားစီးနေပြီဒီမေအလားစီးနေအလားစီးနေအလားစီးနေကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်အဲ့လိုတာလေအလားစီးတာပဲအလားစီးရတော့ပဲအေးစီးနေလိုက်လို့ကျွတ်ရငါတို့ 幸好没有狼嘴叫我高级害。我不打你们嘛，不不不不不来变了。今天这样啊，对对，俺都光好。拉不完了，拉拉那边拉，拉那边拉。冇不，第第俺上班就是给少阳买的，就是改不了哦。嗯，说拉哦。八点能加点能啊，这个。不记侬，不记侬，我啊。哦，还上买呀？哎呀！ 黑龙洞啊，还需要听话嘞，等一下。要耶！俺手上这就螺丝狗，那我可大可以耶。这听话。I got supplies。大可以，俺手上这就螺丝狗，就搞吧，对不对？没有，没的，那没有，没的。哦，mini forty，哦，mini forty auto 哇，mini forty 超早 auto ဆွဲမဲ့ပဲဟုတ်တိတာဘာသာတော့လား။အကြီးရဲ့ style လေးလာပြီနော်။လေအေးအေးကြီးလာပြမယ်အေးကြီးလာပြမယ် ဘာလဲပြိတ္တအေဦးကြီးပါဗျာဟာလားဘာလဲပြိတ္တအေဦးကြီးပါဗျာကျန်သေးရနော်အမနက်ကမချက်ပြီဟဲ့ရှောက်နချက်လာလာလာလာတာလူလာလူတက်မလားလူတက်မလားလာခဲ့လာခဲ့အဲ့ရောဘောင်ရေးရှင်းလိုက်မယ်နော်နကောတော့နကောတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောဘာလဲပြိတ္တအေဦးကြီးပါဗျာဟာလား let's go 어쩌나 없어. 뭐다 간다 말아. 와, 애기 이네 너무 봐. 파파. 파파 보라. 뭐 짜네. 이거 예. 야, 몇 세계는 몇 세계는 야. 야, 나 걸어 리 비요. 어때? 나 거. 지금 막 타는 거라. 뭐 거리야, 이거 거는 라라게 오래. ပြန်ကြပြန်ကြပြန်ကြပြန်ကြလို့ရတော်သေးပြန်ကြလို့ တကောင်နှောလိုက်တယ်နှစ်ကောင်နှစ်ကောင်ထဲမှာလည်းတကောင်နှောလိုက်တယ်အေယိုကြီးအလားအေယိုကြီးအလားလေးဟဲ့လားဝတ်တော့ဝတ်တော့ဟိုမအပေါ်ဆုံးအပေါ်ဆုံးအပေါ်ဆုံးအပေါ်ဆုံးတော့နေနေနေအာဒီမှာတကောင်ပဲကျန်တော့တယ်အကောင်လားဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကြီးပြနေလို့ပြန်ကောင်းသွားတာဖြစ်ပါနော်ဗီရာတွေကျွန်တော်နော်ဗီရာတွေ Thank you。不不，啊，你阿尼嘛？那钢钢对我啦，啊，你阿嘛？那钢那钢钢，那钢。对对对对对对对对。哎，那个骗嘛骗侬，弄坏弄坏，哎，弄坏。要要几啊？哦，你弄坏啦，就弄烂烂起来。你搞啥？你搞啥？你弄坏，你别把弄坏的。对对对对对对对对。 အဲ့ကောင်ဒီဒီဒီဒီတက်ဆုံးချက်နဲ့ကာနေမတီးဘူးကျွန်တော်ပြစ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြစ်ပြီတက်ပြီတက်ပြီမနော်ပရုံးနေရပရုံးနေရအေးဝိုင်းအေးဝိုင်းအေးတော့အေးတော့ရောက်ဒီကောင်ဟာဟာဒီကောင်ပရုံးနေရပါဟာဘယ်နှကောင်ပရုံးနေရတော့ဟာဟာဘလို့ပြရမှာဒီအဲ့ကောင်အာချွေးရဖလက်ခေါ်လိုက်ပြီတောင်းကြည့်နေရတာလို့ No I know I know I ကောင်းလိုက်လားချွေး No no I shot ထိပါ shot ထိပါ အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်ဒီကနေပြင်လေးထွက်နေပြင်ပြလိုက်ရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းတော့ကောင်းတော့ကောင်းတော့ကောင်းတော့ကောင်းတော့ကောင်းတော့ကောင်းရက်နေရပဲဒီကောင်ကိုမလားကိုမလားဒီဒီမှာတော့ကောင်တော့ပါဒါပေမဲ့တော့တော့ပါတယ်အနေနဲ့တော့များပါတယ်အနေနဲ့တော့များတယ်သွားကျင်လဲသွားလို့နေနေဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါအပေါ်မှာတော့ဒီ pro ကြီးပူစီပူစီကြာဝိုင်းဘရိုဒီမှာရက်တာဒီမှာရက်တာဒီမှာရက်တာဒီမှာရက်တာဒီမှာရက်တာညောတယ်မညောတယ်နော်ရက်တာ လာကြည့်တာမင်းကဘာလို့မင်းကလာဖိတ်တာလားဟလားဘာလို့မင်းကမင်းအဲ့လိုရက်ကြည့်ပြအောင်မင်းကဘာလို့ဟမ်ဟမ်မေးငါတော့ဆောက်ရဆောက်ရဟာရဒိုင်းနေတော့ဒိုင်းနေတော့ကိုမလားကိုမလားကိုလားလေးရောလေးမကုန်းမကုန်းမကုန်းမကုန်းမကုန်းမကုန်းမကုန်းမကုန်းအများကြီးကြောက်ဝိုက်ကြောက်ဝိုက်ကြောက်ဝိုက်ကြောက်ဝိုက် あごれ中おめえのあごれ中おめえのあごれ中おめえのちゃうだたわえおだたわえぼんごにちゃうだぼんごにけないもんあえさないもねこのはいあいつみみやな稲まで稲までならないね One out, one out, one out, one out, one out. One out, right? เนี่ยไม้เนี่ยนะ là là là má này là tay mắt thuật là đấy là nó chồng này cái Ok, nó còn cái này. đá kia à, đá là nếu chuột thâu ra mà đó free fire đó à free fire rồi khỏi gì เนี่ยตัวกันไหนมาดอก cái này à, má này là bịa hả chú đồng rồi เอา cũng หนั là ก nó lại gặp เอาได้ด้ว cũng ย là này. cái đi vậy, nó này gặp chân kia quay thì này Wow. I've located the next place. မများတော့ဘူးကွာမများတော့ဘူးကွာကိုယ်နေတောင်းဘူးညော်တယ်မန်ကိန်းနဲ့ထုအဲဒီပါ MK နဲ့ထုနေတာအပေါ်မှာ Mark the location ငါကထုထုနေတာထုနေတာစားတာပေါ့ထုနေတာထုတာဟာကျပြောတာလေကျပြောတာကျပြောတကူကျအထုထုထုအကောင်ထုအကောင်ထုတူတယ်စုတူတယ် MK နဲ့ထုတယ် ဒီမှာရှိတယ်反正有排队呢，ထဝါကြီးထဝါကြီး是ထ不是这样的？这样的，这样的。တင်ပါပိုက်တာမန်နဲ့ကွာပိုက်တာမန်လားလို့ Ai đã bán là đâu mà nè. ။ဒီနားကောင်တွေကားနဲ့လာရတော့မှသိလား။ 啊！那边的，那边的，没没人，我找到那边那边的。哎！located the next play zone。哦，下面哦，下面哦，哥们，哦，哥们嘞！哦，哥们，哥不要的，拿过去，拿过去，哪个就不去。哪个就。几哎呀！在哪边了？哇！你几点？你几点？两点。 မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရှစ်တီနောက်ကြည့်ရှစ်တီနောက်ကြည့်နောက်မှနောက်မှရှိတယ်နော်ခုနကဝါကောင်ကိုငေါ့တကောင်ပြစ်တယ်နန်းမှာတကောင်ပြစ်တယ်ငေါ့နန်းမှာတကောင်ပြစ်တယ်ဟောနန်းမှာတကောင်ပြစ်တယ်ရှစ်တီနောက်ကြည့်မင်း၆စီဟုတ်လားဒီဘောကောင်ဒီဘောကောင် 이거 말해 이거 내게. Sống lên nổi. Nổi nổi còn nổi. Sống lên còn nổi. Thì mới con này nổi thì đâu vậy? Nó có chỗ, có chỗ ở đây mà nó. Ồ, à, tụi nó còn đi. 留留多少？留多少了？留多少了？留了。不碰了。啊啊！都要多留溜溜溜那个那个那个。阿婆阿婆阿婆阿婆，马切喏，阿婆马切喏。切得，切得。那个？那个？那个？那个？那个？刀兵弯。刀兵。那呦，那阿婆没读啊。阿婆没读，刀兵弯。放这嘛，放这嘛。好的好的好的，放这嘛没关系。 Oi chicken chicken အပြင်ရအမလေးပါကဲပထမဆုံးပွဲလေးတော့ကျွန်တော် chicken